sabe É no boleh humano que eu pulei Itu aku ආදරෙහු මන් සිදුසේ සසඳානී भूले जब से आए आए ने पाया भी आदर मनसी तुसे ससदा आए आए It's caught in the crossfire